Ndio sema sema Waweru, sasa ni aje? Eh, Waweru nimekucheki. Yes. Yeah, huyo. show, show, show final. Jani toka Switzerland? Jani jani ingine Sema kutembea Eh, tunapiga shughuli, tunapiga shughuli. Eh, sawa sawa, zile lazima bwana. Sasa hapo wapige bambi kama Europe, umeenjoy, umepiga Europe, ukaenda Paris, ukaenda Belgium. Hapa hapa German nimepiga kama show kama 4 5 hivi. Tumepiga Hamburg, tumepiga ndio tuko Frankfurt. Sasa nyinyi ni wazito basi. Sawa. Mzito. Eh. Sawa. Eh. Lazima Je, ni aje? Nilikuwa nataka kuuliza eh. umeanza ngoma muda gani? Na before ulikuwa una hustle kivipi? Sababu sio ah, unajua kama si ngoma ni kuna kuna yani unaweza unaweza ambia wase jesikiza pengine yani unaweza ambia wase ni before uanze music sababu umesema umeanza 2008 afu hapo nyuma ulikuwa unafanya nini ulikuwa shule ulikuwa shule umesomea shule gani wewe Ah, Kiamwari, Kiamwari Secondary School. Yesu unaweza ambiaje wasa wa Kiamwari? Kiamwari. Mhm. Sasa juu wasile wanakucheki huko Europe, unajua na wengine wanaoishi maze kwa watu yao. Yaani pia sikuwa kama kama kaje. Unaweza kupatia morali gani? Lakini nini? Mungu mbele. Hiyo tu. Sasa wewe tuseme everything eka Mungu mbele. Everything eka Mungu mbele yeye ndio panga kila kitu, yeye ndio kusema kama sasa kama wewe unaweza kupatia wasi example poa juu unataja mambo ya Mungu mbele how many times do you Myself, see, sahii nimeomba tu sahii <laughs> kuomba kulingana vile so, kuomba si, si kupiga tu magoti tunaenda sema oh, Mungu bla bla bla. We pray every time. Okay, sasa tuongee juu ya show. Show ya first ilikuwa ni Swiss, mazeni show ilikuwa ni date. Yama vipi? Alafu ya second sijui mlienda wapi? Mlienda wapi hiyo show ya pili? Tulienda mm, Paris then tukaenda Antwerp. Sasa ukikompea hizi show zote unless ya grand final ya leo, hizo show kama nne tano, umezi, umezi experience vipi wewe? Imekuwa fine, kila mahali watu wamejitokeza, wamecheza kama wao Europe, Europe ama Europe Europe, yeah, yeah. Sawa sawa, Weru, basi we ni aje? E, tungefanya nayo interview mob, lakini ni vile naona best anakuambia ni aje, yeah. So kwa hivyo nice time Weru, ama vipi? Yes, guys. One love.